forår, det er... Vi kan gå en tur! At man kan plukke vintergækker. Nej, det er den rigtig pæn. Ja, de er pæne, når de er åbne. Ja. ja. De skal helst være lange. Ja, stiften de er gode at være lange, for så kan man ligesom nemmere putte dem i en vase. Ja, en fin vase. Hvad laver I i min have? Nej! elsker forår, det er, at man kan klatre i træer. Nogle folk får ikke blomster på deres grad. Derfor kan du bare gå ned på kirkegården og gerne. Den her skal have en blomst. Den her skal have en blomst. Min blomst. Den her skal have en blomst. Nu så skal den her også have en. Fordi den har ikke helt noget som noget. Den får resten. Se, så bliver de også lidt glade. Man kan plukke blomster fokus er så pæn. Ja, men jeg kan også godt lide Rantis. Ja, jeg kan lide tulipaner og alle blomster. Man kan lave en gipshøne. Man, Man kan, kan tage i skoven. Der er intet vand, der er for koldt. kramper. <laughs> Kom, man har et viskestik. Man kan læse avis udenfor. Man kan spille krokket. Så er der jo nu din tur. Man kan stoppe af i solskedet. Er det lidt for hårdt på øjnene? Ja.